qadrli do'stlar 2000 yilning kirib kelishiga 6 soat vaqt qoldi yangi ming yillik bo'sag'asida oyarchani eslatib bo'ldim barakalla dadam qachon keladilar men kechib beray bilasan u dadangning ishlari juda ham ko'p shuning uchun biroz voy juda chiroyli bo'lib ketdi <laughs> oyijon namuncha ko'p ovqat tayyorlamasangiz biroz dam oling axir dadang dasturxonda xilma xil ovqat bo'lishini yaxshi ko'radi hayronman bularni kimga yediraman aftidan yangi yilni yana ikkalamiz kutadiganga o'xshaymiz men hali go'zallik saloniga kirib chiqishim kerak tezda qaytaman oyi mm-hmm. mm-hmm. samira jonim asalim nozik oyim sani kirib kelayotgan <laughs> yangi yil bilan tabriklayman asal yangi yil muborak bo'lsin bilasanmi qanday tilak tilamoqchiman senga stop <laughs> beg'ubor vasof muhabbat bu <laughs> صاف jonim meni qalbim haqiqiy beg'ubor sof muhabbatni qo'msiydi jonim rahmat sodiq aka telefoningizdan qo'ng'iroq qilsam maylimi Ken hech nima jonim seni go'zal tabassuming uchun men hamma narsaga tayyorman samira xonim rahmat Alo, Tuzum Soyjon? Sarvar haliyam uydami? Ketdimi? Kechirasiz, yaxshi qiz. Sizni ne için? Bu Bir o'zingiz de kop ketibsiz-da. Oranglarda Samira kim? Men Samiraman. Sizni kutishyapti, tez sahnaga. Oyi, sahnaga chaqirishyapti, keyinroq telefon qilaman, xo'pmi? Bo'pti. <laughs> Rahmat. Sen <laughs> bilasanmi, men O'zbekistondagi Michael Jackson. Bilmaysanmi? Mana qara, men profildan ko'proq o'xshayman-a? Qara. Ha? Qara. qalay zo'ra samira qayerlarga qolib ketding девочки настроение omad yor bo'lsin yangi nomlar aziz do'stlar biz sizlarga yana bitta syurpriz tayyorlab qo'yganmiz kutib olinglar estradamizning bo'lg'usi yulduzlari sayanka guruhi onang hammasini tushunadi kechiradi oying buni allaqachon fahmlagan biz sen bilan ukangni deb o'zimizni hech narsa bo'lmaganday qilib ko'rsatyapmiz gap kechirish kechirmaslikda emas gap xiyonatda siz bir qarorga kelishingiz kerak albatta bizlarni deysiz shundaymi shundaymi gapiring dada vaqt kelib albatta tushunasan meni hayot sen o'ylagancha oson emas samira yaxshi men oyim bilan gaplashaman agar senga shu kerak bo'lsa men bir qarorga kelaman umid qilaman vaqti kelib meni albatta tushunasan qizim barakalla yaxshi final feruza opa olovli doirani ichida bolalar emas men bo'lishim kerak deb hisoblayman shunda yana ham ta'sirchan chiqadi samira bu xavfli hech kim bunday qilmaydi pirotexnika yonib bo'lgandan keyin bolalar bilan joy almashasan qarabsanki sahna o'rtasida bo'lasan hamma shunday qiladi feruza opa men hammaday qilolmayman keyin nimaga yigitlar olovli doirani ichida turishsa xavfsizmasu men tursam xavfli. e e qayoqqa olib ketyapsizlar buni repetitsiyadan keyin qilsanglar bo'lmaydimi shuni samiraxon men 20 yildan beri shou biznesdaman shunday ekan kimga xavfli xavfli emasligini bilaman men umuman olovli doiraga qarshiman sen o'zing uni o'ylab topgan ekansan qoidaga rioya qil hamma narsaga aqling yetadigan bo'lsa o'zing repetitsiya qilaver tushundingmi feruza opa samira to'g'ri aytyapti pirotexniklarimiz barini aniq hisob kitob qilishgan axir qo'shiqni xuddi shu joyda samira olovli doira ichida bo'lsa yana ham ta'sirli chiqadiyu ta'sirli ma'sirli senlarga ta'sirchan bo'lsa bo'ldi feruza opa axborotlaring uchun texnika xavfsizligini hech kim bekor qilmagan assalomu alaykum feruza opa xo'sh uydagilar qalay rahmat kayfiyatingiz qalay qo'ysangchi alisher qanday muammolar bor alisher aka feruza opani gaplariga qaraganda olovli doirani ichida men emas raqqoslar bo'lishi kerak ekan unaqada bu nomerimizni ma'nosi ketadi shuncha pirotexnikani nega buyurtirdik oddiygina o'tkaza qolaylik samira qizalog'im meni biz oddiygina o'tkaza olmaymiz nimaga desang sen o'zing o'zgachasan sen betakrorsan gapim to'g'rimi feruza opa endi esa repetitsiyani tugataylik menimcha bugunga yetadi biz esa barcha muammolarni hal qilib hammasini senga ma'lum qilamiz ertaga Xo'p. yigitlar repetitsiya tugadi hammaga rahmat xayr xayr Firza opa yaxshi qoling e eh, men sizlarga nima degandim boya bu qanday bema'nilik ha gullar uchun rahmat ha ko'rdim oldimga kelsangiz bo'lardi shunchaki 5 daqiqaga kiruvdi soat 8 da koreyslar bilan uchrashuvim bor birinchi undan keyin yaxshi bilaman repetitsiyang paytida kimdir qarab turishini yoqtirmaysan ana u tunlagan ola qarg'a yopishib oldi senga ma'ruf aka aytgandim tanimagan odamlaringiz haqida yomon gapirmang deb ha yaxshi samira ertaga sen bilan uchrashishimiz shart Shuni unutma. Ehtimol. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi, ertaga qo'ng'iroqlashaylik. Bugun qattiq charchaganman. Qani tezroq uyga borsam, maza qilib uxlasam. Ha, yaxshi, demak ertaga. Ertaga Yanani ko'rgazmasi. O'sha yerda uchrashaylik. Samira, men ko'rgazmaga bora olmayman. Bugun amakim uchib kelganlar Shvetsariyadan. Shu munosabat bilan dadam ziyofat beryaptilar. Ziyofatda sen ham bo'lishingni istayman. Voy, nima bu? nima men u yerda ashula aytishim kerakmi yo'q yo'q keragi yo'q ashulachilar bo'lishadi sen ziyofatga meni qaylig'im sifatida kelasan Marfaga tushmadim, meni qo'limni so'rayapsizmi rozi bo'l nimaga shivirlab demak gap bunday hech qanday ko'rgazma yo'q ertaga kechki payt tayyor bo'lib tur ha aytganday uzukni taqishing kerak albatta men hech kimga hech narsa va'da qilmaganman rozi bo'l ma'ruf ha oyi sen bilan gaplashmoqchi edim otang yo'qda nima haqidaligini ham bilaman oyi sen kap katta mustaqil yigitsan hamma narsaga o'z mehnating zakovating bilan erishgansan hamma seni taniydi hurmat qiladi bizni zotimiz ismi sharifimizdan qat'iy nazar oyi gapimni bo'lmay iltimos bilaman sen qabul qilgan qarorni biz bekor qilolmaymiz lekin bir narsani aytib qo'yay o'sha otarchi seni xotining bo'lishini istamayman oyi samira juda ham yaxshi qiz nimaga sizlar artistlarga ashulachilarga bunaqa munosabatda sizlar ular ham bizlarga o'xshagan odam faqat ular ko'proq nazarga tushishadi mana shuning uchun ular haqida har xil bu mish mishlar tarqatishadi ularni bari bo'xton oyi axir samirani ko'rgan emas. ko'rishni ham istamayman u dunyoyu bu dunyo rozi emasman meni xonadonimda unga joy yo'q men samira xotinim bo'lishni istayman qarorimni hech kim o'zgartira olmaydi iltimos yaxshilab o'ylab ko'r bunga hojat yo'q oya bilasiz-ku bir narsaga ahd qilsam yetmay qo'ymayman shoshma men seni tansoqching bo'laman qo'y hoy kim bor bu yerda sekin sekin <laughs> qo'shnilarimni ko'rasan samiraxon qizalog'im senmisan Oyjon, salom yaxshimisiz dilbar ma'ruf bugun samirani qo'lini so'radi bo'lsa ikkilanyapti unga ayting iltimos rozilik bersin to'yda bir mazza qilib o'ynagim kelyapti buncha ko'p qoniqmasalaring qizlar shoshilmasdan bir boshdan uyga kirib gapiringlar Yo, yo, yo, yo, yo, men ketdim Barpa kech bo'ldi hammasini samirani o'zi aytib berar Chimoq-chimoq bo'ldi xayr yaxshi bo'lsin deyapti Qiroqqa qildi. Yuring. Ke o'tir, o'tir. Bugun kotlet pishirdim. Sen yoqtiradigan. Hozir ovqatlanamiz. Oyjon, olma yeyman. Yanami? Parhezam o'lsin. Oyjon. Nimaga hech narsa so'ramayapsiz? Nimani so'rashim kerak? Lozim topsang, o'zing aytib berasan. hammasi komil aytib bergandek bo'ldi gol hmm? zo'r o'yin <laughs> chaynashga nima bor kotletlar o kotletlar deng salom samik internetda bugun o'qib qoldim mafiyaga turmushga chiqayotganmishsan hmm. darrov yozishibdimi sarvar bolam hmm. nima deyapsan oyijon gapiga quloq solmang qani qani qani qani gapiraveradida umarovni aytyapti u oddiy yigit shunchaki boy oiladan qanday qarorga kelding men uni sevmayman lekin jon holimga qo'ymayapti balki otangga qo'ng'iroq qilib maslahat qilarsan men dadam bilan gaplashmayman men uchun u odam yo'q nimalar deyapsan qizim qo'ng'iroq qilib maslahat qil oting har holda oyjon unday qilolmayman tushuning eh qizalog'im biz sarvar ikkimiz sen bo'lmaganingda ko'chada qolgan bo'lardik oyijon nimalar deyapsiz unaqa demang butun uy ro'zg'or seni zimmangda eri tashlab ketgan ayol senga nima maslahat bera olardi qizim unaqa demang oyi biz hammadan qanoatli sabr toqatli mulohazali odamlarmiz ishoning hali odam ko'pmi hmm? voy samira birinchi bor sahnaga chiqqanimda ham bugunchalik asabiylashmagan yana qo'ysangchi hammasi yaxshi bo'ladi я успела ну настроение rahmat qizlar rahmat minnatdorman rahmat minnatdorman ah, aziz do'stlar sizlarni birinchi ko'rgazmamda ko'rishimdan g'oyat xursandman ah, men judayam hayajondaman chunki bu kunni uch yil kutdim aybga buyurmaysizlar ah, ushbu asarlar bugungi hayotimizdan kichik lavhalar xolos rahmat minnatdorman yoqyaptimi sizga ha judayam sizgachi menga yoqmayapti judayam chiroyli hayotda bunaqa bo'lmaydi qanaqa bo'ladi tabiatda hamma narsa muvozanatda har qanday go'zallikda bir misqol bo'lsa ham xunuklik bo'ladi zulmatga yorug'lik qabohatga ezgulik qarshi turadi bu yerda esa hammasi go'zal bayramona xuddi yaltiroq jurnaldagidek chizish texnikasi yaxshi-yu, lekin juda ham shirin turish bari nima dunyoni shunday go'zal ranglarda ko'ra oladiganlar borligiga ishonmaysizmi pushti rangda demoqchimisiz <laughs> yo'q ezgu rangda siz ham rassommisiz? Yo'g'i. E, hunarmandman nur va soya bo'yicha suratkashman sizchi men yanani dugonasi samira tanishganimdan xursandman samira said dugonangizni rasmlarini ko'rib o'zimni havaskorona fikr mulohazalarim bilan dilizda qilib qo'ymagan bo'lsam kerak meniku yo'q lekin o'ziga aytmaganingiz ma'qul xafa bo'ladi yaxshimisiz samira hammasi tayyor yaxshimisiz biz dugonamizga kichkinagina sovg'a tayyorlab qo'yganmiz ko'rgazmaga xush kelibsiz muhtaram do'stlar mashoyihlarning iqtidorli odam hamma narsada iqtidorli bo'ladi degan naqli aynan bizning yaniga taalluqli bugun u yorqin rassom kuni kecha esa bizni guruhimizga yozgan yananing qo'shiqlarini butun yurtimiz sevib xirgoya qilardi hozir men ana shu qo'shiqlardan birini sizlarga aytib beraman sen ketding sen ketding qo'shiqni yaxshi aytar aytarkansiz samira <laughs> rahmat said bu meni kasbim qo'shiqchiman deng <laughs> juda qiziq odam ekansiz xuddi boshqa sayyoradan kelgandek ha men qo'shiqchiman keling konsertimga suratga tushirasiz jonim bilan meni nodonligim uchun kechiring men musiqani uncha yaxshi tushunmayman iye bu yerda ekansizlarda xayrli oqshom mana yanani tabriklab bir akaga go'zal samirani olib qochib ketgani keldi said bu ma'ruf g'oyat xursandman ma'ruf samirani qaylig'iman samira ikki og'iz gapim bor edi yana bir bor uzr so'rayman <laughs> yana ha ma'ruf aka meni qayoqqa sudrayapsiz shoshma hozir ikki og'iz so'zingizni shu yerda aytavering samira qanaqa ikki og'iz so'z bizni kutishyapti axir biz kelishgan edik-ku. sen baribir kelibsan ana ashula aytib yuribsan tushunaman albatta dugonalaring endi esa amakim oldiga boradigan vaqt bo'ldi biz uni ko'rmayapman men sen kelasan deb va'da berganman borishga majbursan ma'ruf aka keling boshidan kelishib olaylik birinchidan men sizga qaliq emasman ikkinchidan nimaga doim menga majbursan deysiz kechirasizu men sizga qarzdor emasman ayniqsa amakingizga uzuk masalasiga kelsak mana oling muhabbatni bunday izhor qilishmaydi samira qanday izhor qilishadi xo'sh qancha bo'ldi buni boshlanganiga ikki oycha mana shu sayt ochilgandan beri hmm. keyin meni qo'rqitib xatlar yubora boshladi imonim komil xat muallifi ham saytdagi odam ham bir kishi bo'lish kerak nega bunaqa deyapsan mana qarang samira alijonova otarchilardek boyvachalar ziyofatida ashula aytyapti endi xatni o'qiymiz pastkash sen nomusingni sotishga ham tayyorsan tiliyam yozish uslubi ham bir xil ha bu yozuvchini kasali og'ir uni topish kerak boshqa ablahliklar qilmasidan oldin nazarimda doim orqamdan kuzatib yurgandek men bilan biron narsa yuz berdimi tamom hammaga ma'lum bo'ladi xuddi guvohi bo'lgandek qani qanday yangiliklar bor ekan alisher aka bu hozirgina bo'lgandi-yu. bitta yarimtadan gumoning bormi nimalar deyapsiz yaqinlarim orasida bunaqa odam yo'q muxlislarim ichidan qidirish kerak shunaqa degin barini xayolingdan chiqarib tashla bu ish bilan mutaxassislar shug'ullanishadi har safar samolyotdan chiqqanimda beixtiyor ko'zlarimga yosh keladi zero meni dimog'imga qadrdon shahrimni qaytarilmas mast qiluvchi sof havo suriladi men dunyoni ko'p kezdim bunga birinchi sababchi meni eng mehribon eng yaxshi ko'rgan akam otabek aka kez avvalgidan ham mahmadana bo'lib qolibdi qisqaroq qilsin hmm. gapiraver ukam gapingizni indolosini gapiring bechora qo'limdagi qizib ketdiyu iltimos qisqaroq qiling hugo bo's qanaqa bos huga bos ha tushunarli salom shoirli oilamizning umidli yosh avlodi salom menga qasanot qadrli jiyan nega yaxshi keldingizmi assalomu alaykum va alaykum assalomu alaykum ajon xo'sh shoshma shoshma o'tirib olsin hammaga yoqimli ishtaha botir amaking oilamiz haqida ajoyib qadah so'z aytayotgandi davom et botir Э, men oilamiz shajarasini tuzishga muvaffaq bo'ldim 7 avlodimizni aniqlash menga nasib etdi bizni bobokalonimiz xitoyda elchi bo'lgan ekanlar hmm. ha ha ularning amakivachchalari qo'qon xonining maslahatchisi hmm. bo'lganlar hojibekovlar avlodida kimlar bo'lmagan deysiz badavlat savdogarlar mashhur qozilar prokurorlar qisqasi ko'plab hurmatli odamlar ayollarimiz ham obro' e'tiborli juda hurmatli yaxshi oilalardan bo'lishgan men mana shu qadahni bizning dono va buyuk bobolarimiz uchun o'tir botir man qo'shimcha qilmoqchiman taqdir taqozosi bilan ba'zilar itoatkor bo'lib kimdir hukmdor bo'lib tug'iladi Buni biz o'ylab topmaganmiz. Lekin Hojibekovlar avlodi hech qachon tobe bo'lmagan. To'g'rimi, Botirjon? Albatta, albatta. <laughs> Xo'sh, ammo ommaga hukmdor bo'lish uchun odam o'z ixtiroslarini jilovlay bilishi kerak. His tuyg'u bilan emas, aql bilan yashashi kerak. O'g'lim, senga bir gapni aytib qo'ymoqchiman oilamiz va ajdodlarimiz yaratgan barcha narsa vaqt kelib senga nasib etadi qo'lingga o'tadi lekin sen o'ylamay qo'ygan qadaming bilan oilamiz obro'sini yerga urma dada nimalar deyapsiz aytmoqchimanki ziyofatga bir o'zing kelganingdan xursandman biz onang bilan xavotirda edik xayriyat sen to'g'ri qaror qabul qilibsan to'g'ri gap bu yoqda deng unday bo'lsa hammanglar bilib qo'yinglar men bir qizni sevib qoldim ismi samira alijonova unga uylanmoqchiman u bizni oilaga munosib qiz bu qat'iy qaror va uni hurmat qilishingizni so'rayman o'sha ashulachi munosib <laughs> Она кордима? Эштима? Oh! Oh! Dikileme! Stop! Ашуля это! О тебе и музыка же не работает. サンボタイムス Love you, mob you, side beat, love me! Stop it, say! It's love you! m e You must, you will, evil, it's possible. You risk my now. Oh, vas me to raise my come. Bolzeta. Pulini Sanatkorga nima kerak? اعتبار هنده خوش شلر مناسب آدم درمان ular nomusini ham pulga sotib yuboradi <laughs> ularda nomus nima qilsin <laughs> meni qalig'im haqida yomon gapirishga hech kimning haqqi yo'q meni qarorimni hurmat qilishinglar kerak afv etasizlar biroz hissiyotga berilib ketdim kelinglar shu gap uchun ichaylik a e samira samira seni kutib ko'zlarim to'rt bo'ldi oy jonim menga qara senga man surpriz tayyorlab qo'yganman ikkalamiz duet etamiz qalay ayrim bi duet nimalar deyapsiz nima qilibdi nima qilibdi yurma senga hozir hammasini tushuntirib beraman biz ikkalamiz duet etamiz zo'r bo'ladi qarab turgin ayrim bi ayrim bi ayrim bi ha qalay yurma senga o'zim yaxshilab hamma narsalarni o'rganib tayyorlab qo'yganman yur jonim ayrim bi kecha aytib ko'rganmisizmi bugun aytmagan bo'lsam ertaga ertalab aytaman <laughs> endi bizning malikamizsan <laughs> bilasanmi malika kim malika bu shahzodani xotini ha xotini <laughs> sizga nima bo'ldi o'zi nimalar deyapsiz nima nima nima bo'pti nima bo'pti zato samira samira kecha man guvohi bo'ldim kecha ma'ruf otasi bilan aytishib qoldi seni deb gapida turib oldi samira meni xotinim bo'ladi gap tamom va salom dedi dadasi buni eshitib juda qattiq xafa bo'ldilar bilsa salom temur yaxshimisiz otasini ahvolini ko'rib shunday rahmim kelib ketdi u yerga nega bordingiz <laughs> ya самый близкий друг семьи ha aytgancha ularga aytib qo'y men elvis presli tutilkida tutilki o'xshatib qo'yaman ular klassikani yoqtirishadi kecha ulg'iroqmi o'zi sodiq aka meni nimaga chaqiruvdingiz voy nimaga bo'lardi yangi proyekt yangi proyekt duet tushundingmi timur bizani muzikani qo'yib yuborgin qo'yib yuborgin qaysi muzikani qaysi bo'lardi haligi duetni samira va sodiq duetini nima san tomin ketgan tomoshani nima keragi bor mayli sen aytganday bo'lsin mana bundoq qilamiz qarab tur ayrim bi sahna chiqamiz zimiston pistolet да man chiqamanda free samol bakker <laughs> popuxa memzaga miyomoning everybody san sahnani u burchagidan biz sahna o'rtasiga birga chiqamiz hamma hushidan ketib qoladi ishonaver <laughs> samira i sadiq <laughs> qalay sodiq aka nima ichyapsizmi eh. keling yaxshisi keyingi safar gaplashamiz qo'yvering judayam ko'p ichyapsiz <coughs> a seningcha nima sport bilan shug'ullanaymi a balkim balet yaxshidir diyu <laughs> bizani kasbimiz judayam nozik kasb biz har xil vaziyatlarga tushamiz bildingmi ichishga majburmiz hamma san'atkorlar shunday qiladi yo'q hamma emas sizga o'xshaganlar boshqalarni ham badnom qilyapti eh. timur hammasi rejadagidaymi ha rejadagidek ertaga svideniya bir ikki kunda tugatamiz mayli он ertaga kelaman Хоп. Mm, e, samira Салам алейкум. кто может сравниться с Самирой моей, Блистающий искрами черных очей? Как на небе звезды осенних ночей Со страстной негой в ней дивно полна В ней все, а принять ней все Как вино Браво! Браво! Браво! Voy, Марфаке, Марфаке, Marif Ake. Okey браво. Samira seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman hayotimni sensiz tasavvur qila olmayman qilgan qo'polligim uchun meni afv et qaytarmaslikka so'z beraman o'rtamizdagi gina qudratni unutishingni so'rab mana bu kunlarni taqdim etaman maribjon aka marib aka aziz do'stim senga xotirjamlik va'da qilmayman barcha sinovlaring hali oldinda hammasi oldinda komila voy voy samira yuragim yormar edi dingku sen anaqa joy uyda keluvdim bu yerda nima qilyapsan o'zim pochtada biron yangilik bormikin deb kelgan edim sen nima qilyapsan bu yerda bilasanmi bitta hujjatni ko'chirib olishim kerak edi shunga keluvdim men esa bir xatni ko'chirmoqchi edim yo'q yo'q yo'q bu seni xat emas meni qog'ozlarim tegma dugonajon komila qanaqa qog'ozlar senga nima farqi bor samira meni ham o'z sirlarim bo'lishi mumkinmi komila qanaqa sir men bilay komila ko'rsata qol Mendan yashiryapsanmi? Yo'q. Kamila, agar hozir ko'rsatmasang, bir-birimizga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Buni tushunyapsanmi? Ko'ra qol. Avtomobil sotib olish uchun qarz so'rash arizasi. komila qanaqa tentaksan a ayta qolsang bo'lmasmidi mashina uchun hujjatlaru sizlarga syurpriz qilmoqchi edim hech kim xabardor bo'lmasin dedim sen esa menga ishonmaysanmi komila dugonajon jon o'rtoq meni kechir men ahmoqlik qilib qo'ydim kechir iltimos qilaman bilasan u anavi xatlardan keyin hammadan qo'rqadigan bo'lib qoldim kechir meni iltimos qilaman kechir yaxshi keldinglarmi yaxshi bo'la qol qani rahmat azizlarim rahmat nihoyat sahnada sizlar kutgan sizlarni ushbu koshonaga yig'ilishga majbur etgan ritm qirolichasi musiqa ma'budasi va ajoyib ovoz sohibasi xonimlar va qanday mas'uliyatsizlik halok bo'lish yoki nogiron bo'lib qolish mumkin edi bu tasodifmi yo qasddan qilinganmidi buni aniqlash kerak komila uni bu yerga boshlab kel hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilib militsiya chaqirasan tushundingmi militsiya chaqirasan tekshiruv o'tkazishsin shaxsan o'zim shug'ullanaman bu ish bilan buni o'z holicha qoldirib bo'lmaydi buning uchun javob berasanlar qallig'imga suiqasd qilmoqchi bo'ldilaringmi hammangni qamoqqa tiqaman tavbalaringga tayantiraman tuzumsan jonim marfa kel iltimos baqirmang shunda ham boshim og'riyapti samira jongina menga hech nima qilgani yo'q ozgina qo'rqdim xolos yo'q nima deyapsan baqirganim yo'q agar senga biron narsa bo'lganda men qanday yashardim bu dunyoda nimalar deyapsiz ma'ruf aka iltimos meni hol qoldiringlar kiyinib olishim kerak eshitdilaringmi meni qalig'im yolg'iz qoldirishlaringni so'rayapti keyin kirar Xola deganim yolg'iz deganim. Kiyinib olishim mumkinmi? Meni kechir jonim. Ketdim. Seni tashqarida kutaman. Bu yoqqa kirish mumkin emas. Samira kiyimini almashtiryapti. Menga qara, sendan g'oyat minnatdorman. Samira ham rahmat aytib qo'ying deb aytdi. Mana meni vizitkam. Menga qo'ng'iroq qil. Kerak bo'lsa yordam beraman. Isming nima edi? Said, faqat. E, faqat maqatni qo'y. Bizning nikoh to'yimizda aziz mehmonimiz bo'lasan. Zo'r yigit ekansan. <laughs> Rahmat. Shoshmay turing, iltimos. telefoningizni yozib olsam, Samiraga beraman. Marhamat. biz bu konsertga shuncha tayyorlangandik a shuncha kuch sarflagandik omon qolganingga shukur qilsangchi g'alabayu tantanalar hali oldinda nima o'zingni qari hisoblayapsanmi <laughs> hali shunaqa mashhur bo'lib ketamiz hammani og'zi ochilib qoladi mana ko'rasan anavi ma'ruf tashqarida quturgan itdek turibdi hech kim kirgizmayapti said ham ketib qoldi uni telefonini olib qoldim sen uchun <laughs> men aziz dugonajonim sensiz nima qilardim unga minnatdorchilik bildirishim kerak axir u hayotini xavf ostiga qo'ydi mhm. u bo'lmaganda gaplashib o'tirarmidik hozir mhm. bilasanmi u yoqimtoygina ekan <laughs> iye xursandchilik qilyapsizlarmi samira mashina qorovullar bilan orqa eshikda kutib turibdi yur o'zim kuzatib qo'yaman rahmat lekin alisher akam olib qo'yman qo'yaman deganlar alisher aka judayam soz obor qo'yadi men yonma yon ketaman ixtiyoringiz bo'ldi kelishdik tezroq tezroq tezroq samira qayerda qolib ketding ishlaringiz qalay qishki kiyimlar ololdingizmi ko'ngling to'q bo'lsin qishki kiyimlar ham sponsorlar texnikasi ham o'yinchoqlar magazinidan kichkintoylar uchun sovg'alar yuborishibdi juda soz ularga qo'ng'iroq qilib rahmat aytib qo'yaman samira mehribonlik uyi direktori sen bilan tanishgisi kelyapti iltimos qilgandiki bunaqa uchrashuvlar kerak emasdi u senga chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchi buni nimasi yomon ikki daqiqa vaqt ajrat mayli yaxshi masud opa bir minutga mumkinmi sizni samiraxon vali ne'matimiz bizni qo'ying unaqa demang opajon qachondan beri orzu qilaman siz bilan tanishishni bo'shamayman shu o'lgurdan bizni qanchalik minnatdorligimizni bilsangiz edi jon qizim ko'rsatgan mehr muruvvatingiz uchun menga minnatdorchilik bildirmang bu yolg'iz meni xizmatim emas bu ishga fond forum bosh bo'lgan o'z nomimdan emas bolalar nomidan bilasizmi ular sizni judayam yaxshi ko'rishadi ehtimol biroz vaqt topib uyimizga mehmonga kelarsiz biz konsert qo'yib beramiz sizga bizni bolalarimiz judayam iqtidorli bolalar rahmat albatta harakat qilaman ha o'z nomimdan hamma gazetalarga minnatdorchiligimizni e'lon qilaman bayramda televideniye keladi unda ham e'lon qilamiz sizdek yaxshi odamlar borligini hamma bilib qo'ysin masud opa biz kelishgandikku yordamni hammaga e'lon qilmaymiz deb hatto televideniye va gazetalarga ham voy mashinaga yukni ortib oldik mm. bemalol ketavering rahmat qizim salomat bo'ling xayr xayr yana bir bor rahmat xayr xayr xayr tak Yigitlar, yuk ortishni tugatamiz. Shoshmanglar, shoshmanglar. Xo'sh, endi bortni yopamiz. Bu seni eng yaxshi ko'rgan qo'g'irchog'ing-ku. To'g'ri, eng yaxshi ko'rganim, lekin men uni o'ynab bo'ldim, endi boshqalar ham Endi prezidentni tushiringlar. Bo'ldi, bo'ldi. Endi ketaverishingiz mumkin. Yaxshi yetib olinglar. <gasps> Ketdik. stop ajoyib dobl 20 daqiqa tanaffus 20 daqiqa tanaffus bemalol choy poy ichib kelaveringlar rahmat nimaga grim qilyapsiz biz jihozlarni o'zgartirishimiz kerak tanaffus dedim-u. samiraxon siz har doimgidek maftunkorsiz 20 minut vaqtingiz bor biroz dam olib choy poy ichib oling nega qarab turibmiz salom xaloskorim sizni rosa ham qidirdim bu yerda nima qilyapsiz men shu yerda ishlayman paparatsi yo'q bu yerda ofisim bor studiyam tasodifan ovozingizni eshitib qolib kirishga qaror qildim ishimni ko'rmoqchi bo'ldingizmi sizga o'z ish joyimni ko'rsataymi tanaffus payti yo'q hozir mm. mayli unda yuring uncha uzoq emas mm-hmm. ochig'ini aytsam sizni bu yerda uchrataman deb hech o'ylamagandim nimaga axir bu yer kinostudiya bo'lsa siz ko'proq audio studiyalarda ishlaysiz koridordan o'tib ketaturib ovozingizni eshitib qoldim nahotki bu samira bo'lsa deb quloqlarimga ishonmadim kirsam siz aytdim ko'z ilg'imas deb mana keldik g'alati joylar ekanmi a g'alati <laughs> ehtimol marhamat bu yer meni bir tanish rassomimni ustaxonasi mhm. kechirasiz u hozir chet elda mendan makoniga qarab turishimni iltimos qilgandi hozir hozir hozir Bilasizmi, menga bu yer yoqadi. Kinostudiyaning barcha devorlari buyuk ijodkorlarning g'oyalari, kechinmalari, his-tuyg'ulari bilan qorishib ketgan. Men ham hayotga bo'lgan munosabatimni boshqalarga bildirmoqchiman. Choy ichasizmi? Mm-hmm. Juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Yo'q, rostdan ham shunaqa fikrdaman. Bilasizmi, meni nazarimda har bir odam umri davomida o'zi haqida film oladi. Bular Obyektivlar, mana bu axborot manbai. o'rganimizdan so'ng barcha filmlar umumiy bir arxivga tashlanadi. Bir tasavvur qiling, qanday filmlar yig'ilgan ekan u yerda inson dunyoga kelgandan beri. Marhamat, choy. Hayot omos nazariyot. Ota-onangiz bormi? Yo'q, Samira. Ota-onam bolalik paytimda qazo qilib ketishgan. Kechiring. Kechqisi yo'q, xijolat bo'lmang. Tog'amnikida qishloqda katta bo'lganman. Toshkentda o'qidim. jurnalistikani tugatib keyin nyu yorkda grant bo'yicha o'qidim hozir ishlayapman ba'zi informatsion agentliklarda topishim yaxshi menga yetyapti mm, siz turmushga chiqyapsizmi yo'q bu hali hal bo'lmadi maylimi suratlaringizni bir ko'rsam mayli bu ekologik ekspeditsiyami shunaqaroq dengiz qurib o'lik ko'lga aylanyapti tuproqdagi tuz miqdoridan yerda hech nima ham o'smaydi hatto ona sutida ham shu tuz mavjud suratdagi bolalardan ko'pchiligi hayotdan ko'z yumgan bu fojia oldida tashvishlarimiz dengizdan bir tomchi xolos ha o'lim degan dahshat oldida hamma narsa tiz cho'kadi hmm. men hozir ko'rgazmaga tayyorlanyapman ko'rgazmaga ha men tentakni ahmoqona orzuim bor parijda ko'rgazma o'tkazish parij foto degan ko'rgazma bor mashhur parij bu aniqmi hozircha yo'q unga yetarli pulim yo'q maylimi esdalik uchun suratga olsam tanaffus vaqti o'tdi hmm. yo'q demang iltimos keling ikkalamiz birga tushamiz keling <laughs> choy uchun qiziqarli suhbat uchun rahmat ha yigirma minut xuddi bir soniyadek o'tib ketdi yana kelasizmi suratni olib ketgani siz kutasizmi ha albatta kutaman umid va ishonch ila yetar endi faylasuf mayli ko'rishguncha samira mana uni ko'rchi yoqyaptimi menga dadam 2 yil oldin yer hadya qiluvdilar qanaqa uy quramiz mana bir necha variantlar mana bu shvetsariya modeli ispanlar uyi menga esa ko'proq mana bu yoqyapti ingliz tilida ma'ruf meni tinch qo'ying iltimos samira u nima deganing men hammasini o'ylab qo'yganman ota ona bilan yashash bu qullik axir urf odatni talab qilishadi buyruq bera boshlashadi qisqasi ko'ngildagidek yashay olmaysan kishi siz ajoyib odamsiz tuyg'ularingizni hurmat qilaman lekin biz birga bo'la olmaymiz. men sizni sevmayman suratkashmi nima u bilan uchrashdingmi ha qachon kecha xo'sh nima qildinglar gaplashdik surat tomosha qildik shunaqa degan. mana ular nimaga olib keldi bunda? Otar. qolsa merosyan menga va'da berishing kerak qanaqa va'da men hech kimga va'da bermayman hech kimga bermaganman ham mahbuba opa salom kela qolsan kech qolyapman shoshilma televideniyada hech qachon kech qolmaysan xo'sh nima qilamiz Oh, grimni hojati ham yo'q-ku ke sal pal yangilab qo'yaman mayli shirin chaqirdimi mm-hmm. hali yana dutor guruhdagi qizlar ham kelish kerak mm-hmm. grim qilgani lekin hali kelishgani yo'q shunday ekan kech qoldim deb siqilma <laughs> siqilmayman Привет! Кто нас больше поклевает Самира, Джона. Yaxshimisan, azizam? Ты сегодня неотразима. Rahmat. Bo'ldi, Samira, bora qo'y. Mm-hmm. qani qizlar kimdan boshlaymiz mendan studiyada ko'rishamiz bay bay paka paka buncha omadli bo'lmasa ba'zi zot pastlari kim aytyapsan hilola kim bo'lardi samiranida bir zo'r yigitga erga tegyapti eshitgandirsiz shu ham adolatdan bo'ldimi raz dva boyvachchani xotini qayerda ortiq boshqalardan bu zot pastsi Алло, тупица, хватит, а? Ты ж пыль поднимаешь, корова. Алло, не миенешлер, кенки хамасманы башарамга tushadi. Обо. Salom aziz do'stlar. O'zbek estradasi yulduzlarining yaqinda bo'lib o'tgan xayriya konsertlari hali ham barchamizni yodimizda. Bu konsertda dutor guruhi tashabbuskor va ishtirokchi bo'ldi. Shunday qilib, bugungi eshitirishimiz mavzusi mehr va muruvvat. Bugun studiyamizda dutor guruhi qatnashchilari Hilola va Lola. Shuningdek, o'zbek estradasining yulduzi Sohibjamol Samira Hilola, xayriya konsertni o'tkazish fikri kimga tegishli ekanini so'zlab bersangiz, iltimos. <gasps> <gasps> Ah! men uh, biz biz guruhimiz bilan nima nima qilsak bizga ham uh, boshqalarga ham ma'qul bo'larkin deb o'yladik shunda bizni prodyuserimiz xayriya ishlari bilan shug'ullanish kerak shunda konsertlarni televizorda namoyish etishadi obro'ylarim ko'tariladi dedilar voy o'sarik. Kechirar shirin yana bitta dubl olsak bo'ladimi buni o'chirib tashardik, a ha yaxshi unda meni gapimdan boshlaymiz mumkinmi dima ha shirin ishlayveringlar ishlayveringlar Miqqatmay tur Galvars. biz tayyormiz hilola xayriya konserti o'tkazish fikri kimdan chiqdi <gasps> Ah. um... uzr yana bir marta mumkinmi yana bitta dubl shirin kechirasiz mumkinmi Muhimmi, siz hayajonlanmang bizda kasetalar juda ko'p shirin iltimos seks aniqroq bo'lsin Plyonkamiz ketyapti axir aha hilola xayriya konsertni o'tkazish fikri kimdan chiqdi ah, xo'sh biz ah, haligi biz uzoq tayyorlandik bunga hamma artistlar bilan gaplashdik yana haligi a ular bizni qo'llab quvvatlashdi bilasizmi hech ham kutmagandik <laughs> xullas hammamiz ruhimiz ko'tarilib ketdi haligi yana a a haligi guruhimiz a'zolari haligi haligi bunday tadbirlarni muntazam o'tkazishga mm, mm, qaror qildik borish shu rahmat hilola arzimaydi samira siz bu kabi tadbirlar haqida nima deya olasiz ochig'i men qizlarni bunday ajoyib va muhim tadbir o'tkaza olganlaridan g'oyat xursandman bu kabi yorqin tadbirlar hayot zarurati ular jamiyatimiz e'tiborini beixtiyor o'ziga jalb etadi zero o'zgalarga bo'lgan mehr oqibatimiz hissini qalbimizda doim ardoqlab kelishimiz kerak va mehrga muhtojlarga ko'rsatayotgan muruvvatimiz kundalik zarurat bo'lib qoladi va hayotimiz yana ham go'zal bo'ladi barakalla ichlaringda aqlli gap gapira oladigan odam bor ekan-ku gap bunday samira sizga katta rahmat shirin boyiga qiz yana bitta dubl yozaylik faqat iltimos yana haligisiz kelishdikmi diqqat tayyorlandik juda yaxshi tushunarli kameralar nima dedi nima dedi ah haligi joydan hilola yana bitta dubl siz tayyormisiz dushanba kuni kechirasiz Solig'im haqida spravka kerak edi, prava uchun. 31 xonaga kiring. Mhm, rahmat. Voy, salom qahramon. Yaxshimisiz? Men Komila. Ha, esladim, salom. Samiraning ishlari qalay, yaxshimi? Samiraning ishlari yaxshi. Men u bilan uchrashib turasiz deb o'yladim. Meni hayron qoldirdingiz. <laughs> Yo'q, e. Tasodifan uchrashib qoluvdik o'sha palakatdan keyin. Bora shu. nima xulosaga keldi tergov qanaqa tergov nima deyapsiz samira hech kimni jazolamasliklarini iltimos qildi judayam soddada aftidan pirotexniklar xato qilishgan bo'lsa kerak mhm. ha menda seni surating bor edi yo'q e mhm. mana samirani kiyimida <laughs> yurganing esingdami <laughs> judayam zo'r chiqqansan haqiqiy yulduzdek bu senga minnatdorman nimaga samira bilan aloqa qilmayapsiz boshlanishi juda ham zo'r bo'luvdi <laughs> bilmadim ishim ko'p doim safardaman keyin uni qaylig'i juda ham jiddiy rash qilib yurmasan <laughs> qo'rqaman deng alo salom samira topchi kim uchratganimmi seni yurak xaloskoringni shundoqqina yonimda turibdi ushlang bu samira ushlang Alo. Samira, salom, bu Said. Bilasizmi? Tasodifan dugonangizga uchratib qoldim. Hozirgina safardan qaytib keldim. Ishlaringiz qalay? Siznikichalik qiziq emas. Sutkalab studiyadaman. Albom yozyapmiz. balki biroz vaqt toparsiz. Uchrasharmidik? Yaxshi. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Uchrashuvni kelisha olamiz. Xo'pmi? Yaxshi. Kutaman. Ko'rishguncha. Barakalla. rahmat komila men o'zim jur'at qila olmasdim xizmatingizdaman ham sho'x bola ekansiz bo'pti men boray bitta hujjat kerak edi mhm. siz ham bu yerga hujjat olgani keluvdingizmi ha shunaqaroq ah, bo'pti men ketdim sizni ko'rganimdan xursandman sizdan minnatdorman men bugungi kundek hech qachon baxtiyor bo'lmaganman xayrlashgim kelmayapti qo'ying said bugun uchib ketyapman qayoqqa shimol tomonga ish bilan bir haftada qaytaman yana ko'rishamizmi men sizni kutaman Nima deganimni eshitdingmi? Ko'rinishi yomon emas dedingiz. Barakalla. Eshitish qobiliyatingiz zo'r. Axir men qo'shiqchiman. Samira qizim, sen menga endi nima qilishimiz kerakligini aytib ber. To'yga tayyorgarlik ko'ramizmi? Yo albomni yozib, konsertga tayyorlanamizmi? Alisher aka, biz albom ham yozamiz, konsertga ham tayyorlanamiz, hammasiga ulguramiz. Bilsangiz edi qancha g'oyalarimiz. Bu juda ham yaxshi. lekin faqat o'sha g'oyalaringni yozma ravishda bersang nimaga desang yozma ravishda yaxshiroq saqlanadi quruq qoshiq qizim og'iz yirtishi mumkin mm. komila nima bo'ldi komila kim seni xafa qildi gapir nega indamaysan o'sha mashinani shunaqa ham orzu qilgandim rangini ham tanlagan edim rulda ham o'tirib ko'ruvdim bank menga kredit bermadi bas qil shu arzimagan narsaga ham yig'laysanmi albomni chiqarib olaylik hech qaysi bank bizga yo'q deya olmaydi alisher akamiz esa bizga qarz berib turadi shunaqami hozircha bir narsa deya olmayman hammasi o'zlaringga bog'liq lekin bir narsani aniq bilaman alisher bank yig'loqlarga kredit bermaydi <laughs> Kamila, sendan yordam so'ramoqchi edim. Jonim bilan qanday? Saidga bir sovg'a qilmoqchiman. Sovg'a? Odatda erkaklar sovg'a berishadi. Shuning uchun sovg'ayam boshqacha bo'ladi. Saidni Parijdagi ko'rgazmada qatnashishini ta'minlamoqchiman. Yordam berasan-a? Haligi rasmiyatchilik degandek. Samira, ko'rgazmada qatnashish ozmuncha pul turmaydi. yangi uyga pul yig'ib qo'yuvdim menimcha yetsa kerak nima balo hamma pulingni unga bermoqchimisan qizg'anchilik qilmagin yordam berasanmi yo'qmi albatta yordam beraman faqat senga rahmim keladi Tindak. rahming kelmasin parijga boramiz xohlaysanmi kim xohlamas ekan tasavvur qil parij ko'rgazma fransuzlar madam sava fransuzchani bilasanmi yo'q unda o'rgan <laughs> Men sevaman, sen какие? Stop, stop. ну, канака Bilasanmi? Bu Самир, qo'shiq? O, Samira, meni go'zal qallig'im. Ma'ruf aka, bu yerda yigitlar bilan qo'shiq aytayotgandik. Men sizga qalliq emasman. Kel, buyoqqa. Kela ma ushla nega qallig'im bo'lmas ekan nikoh o'ziga sovg'a qildimmi qildim qo'lingni so'radimmi so'radim nega endi qallig'im bo'lmas ekansan oldik sen nimaga tirjayib qarab turibsan a meni ustimdan kulyapsanmi Лопух. Shular, buni senga qani bu yerdan tiyolaringni shiqillatib qonlaringchi bor bo'ldi bor bor dedim qo'shig'ingni keyin aytib berasan hali ko'p qo'shiq aytib berasan xo'pmi men sevaman sen sevasanmi ma'ruf aka mastsiz bu boqilgan ishingizdan o'zingiz ham mulzam bo'lasiz uyga boring ke sharmanda bo'lmasdan sen bilan gaplashib olishimiz kerak meni esa sizda gapim nimaga bo'lmas ekan birinchi farzandimizni otini nima qo'yamiz asal oyini nitsada o'tkazamizmi yo las vegasdami O'ta. barini kelishib olishimiz kerak bu juda muhim keyin ish bilan ovora bo'lib bizga vaqt bo'lmaydi nega tushunmaysan ma'ruf aka bizni o'rtamizda hech nima bo'lmaydi <laughs> uyimiz ham bolamiz ham bizni yo'llarimiz boshqa boshqa men bo'lsam bo'ladi deb yuribman hatto otam bilan urushib qoldim unda kim bilan o'rtalaringda hamma narsa bo'ladi o'sha yalangoyoq notavon suratkash bilanmi axir qishloqni yangi fotoapparat sotib olishga ham puli yo'q u <laughs> ha to'g'ri sizlarnikida yashashinglar mumkin axir puli bo'lmagandan keyin qanaqa qilib uy qursin keyin sizlarga otalik ham qiladi ha qarabsanki baxtli yashaysizlar sen qo'shiq aytasan u apparatini chiqillatadi oyim bo'lsa sizlarga mazali kotletlarni <laughs> miyadanga tegadigan bunday hayotdan qutulishni bitta yo'li bor samira menga turmushga chiqishim hech qachon men sizni sevmayman axir siz ham meni tarixcha ham sevmaysiz-ku meni sevmaysan a unda kimni ana u yalangoyoq qishloq suratkashni nima gapir nega indamaysan nima shunaqami siz maruf aka rostini ayt bu suratlarni o'sha olganmi iltimos tegmang ularga lablaringda tabassum tegmang nimaga u bilan doim baxtiyorsan qayerim kam undan gapir sendan so'rayapman nimaga indamaysan gapir gapir Geçir beni Samir. Vatanım sorayım. Geçir. Tinchlikmi? Ke, barini unutaylik. Sizni ko'rarga ko'zim yo'q. Nima bo'ldi, Samira? seni yarim kundan beri qidiraman xavotir oldim sendan samira nima bo'ldi hoy au senga nima qildi nima bo'lib urushib qoldinglarmi mayli gapirgin kelmasa gapirmay qo'ya qol xursand qilmoqchi edim seni parijdan javob keldi taklifnoma bilan mana hamma hujjatlar shu yoqdan pul to'lashga sovg'a qilishing mumkin endi sevganingga komila hamma yaxshiliklaring uchun rahmat senga qo'y senchi telefonga javob ber hech kim bilan gaplashgim yo'q o'zing javob ber ha assalomu alaykum dilbar opa ha shu yerda past bo'lib qolibdi qo'ng'iroq hozir beraman unga oying eshitaman oyi qizim seni bir yigit kutyapti uyimizdami ha kim ekan kelsang bilasan ketyapman Xo'p. komila men uyimga tezda ketishim kerak xafa bo'lmagin keyin hammasini aytib beraman Xo'p, yaxshi bir soatdan beri seni klass ma'ruf aka hali bunaqasi sodada yo'g'u Kechigina internetda o'qigandim bu telefon to'g'risida senga sovg'a rostdanmi alo sarvar alo hoziroq telefonni qaytar Oy, aytingizga qaytar dedim nima biz tilanchimizmi maruf aka iltimos bu yoqqa yuring kiring nimaga keldingiz nima militsiya chaqirishimizni deysizmi da'vo arizasi yozaymi samira men aydorman oldingda kechir iltimos esingda bo'lsa do'st bo'lib qolaylik deb aytganding buni izohlayman. men bugun oldingga bir do'st sifatida keldim ha do'st sifatida boshiga kulfa tushgan do'stimga yordam qo'lini cho'zish uchun nimalarni valdiryapsiz men valdirayotganim yo'q bugun ertalab oldimga anavi suratkashing keluvdi avvaliga uni bezbetligidan jahlim chiqib haydab solmoqchi edim lekin u gapimni eshiting deb turib oldi uni orzusi bor ekan qandaydir parij ko'rgazmasimi agar ko'rgazmani tashkil qilsam xullas u menga shart qo'ydi tashkil qilib bersang samiradan butunlay voz kechaman o'zbekistonga qaytmayman dedi agar qilmasang oxirgi umidim samiradan u yo'q demaydi dedi shunaqa samira u seni qo'g'irchoq qilib o'ynatmoqchi buni men do'st sifatida senga aytishni lozim topdim gapimga ishon nima deb javob qildingiz men uni men uni o'ldirishga ham tayyor edim o'lay agar lekin bolalar yo'l qo'yishmadi bunga nima deb javob qildingiz javobini ertaga beraman dedim ko'rgazmasini pulini to'layman albatta tuyog'ini shiqillatsin bu yerdan maraz o'sha arzimagan pulni qizg'anamanmi agar sizni kechirishimni haqiqatdan ham istasangiz boshqa chora ko'rmang iltimos endi keting marf aka tez tez kelib turamiz anikiga xo'p akajon rahmat kelaman albatta kelaman marfjon do'stligingiz uchun katta rahmat bemavrid kelib bezovda qilganim uchun uzr meni ma'zur tutasiz nimalar deyapsiz marufjon sizdek mehmonlarga eshigimiz doim ochiq rahmat kelib turing tez tez xo'p xo'p rahmat sog' bo'ling opajon kiring bu gul sizga meni go'zal boshlig'im rahmat lekin hojati yo'q edi sizni bu yerga parijdagi ko'rgazma masalasi yuzasidan chaqirgandim shunaqa deng nahot bu masala shunchalik dolzarb bo'lsa masxarabozlik qilmang hamma narsa tayyor pul bilan biletni chiqaverishda dugonam komiladan olasiz bor gap shu omon bo'ling samira men sizga hammasini tushuntirdim shekilli ha tushuntirdingiz unda nimaga ikkalamizni g'ururimizni yerga uradigan tomosha ko'rsatib yuribsiz birinchi kuniyo rostini aytsangiz bo'lardiyu endi sizdan bitta iltimosim bor sizdan o'tinib so'rayman said shunday qilingki bizni hayot yo'limiz hech qachon kesishmasin bor gap shu boshlasin samira u pulni oldimi samira qo'y yig'lama ko'z yosh uni bunaqa ablahligini kim bilib qo'ydiysan Ассаламу алейкум. Спасибо, Джоном, Самир. Какой финал? Какой финал? Курбила, ну? Она... Ой, машина бумаги, и ты кое-на пола, она дыди, малей. Садыга, кэрисус, хакики, Элвис Ну, ну, ну, это однозначно. Эксклюзив. Болды, болды, джоллару, албатта учрашамыз. Майн, не барай, не Болды, болды, джоллару, хайр. Садыга, кэрисус. odam bo'lmaydi Tabriklayman. o'lsam shundayligicha qoladi o'shangiz haqida bizga samira sal bunda qovog'ingni otsang bo'lmaydimi mana 6 oy bo'ldi uni ketganiga sen bo'lsang ham aza tutyapsan ha sevasan uni nima bo'pti hayot davom etyapti-yu axir ha davom etyapti lekin boshqa narsadan qo'rqyapman yana nima bo'ldi esingdami internetdan xat yuborishardi ha nima edi ularni uyimga yuborishyapti endi pochta orqali shundan qo'rqyapsanmi xayolingdan chiqarib tashla bo'pti ko'rishguncha uygami yo'q meni juda muhim uchrashuvim bor nima mendan yashiradigan siring chiqib qoldimi qani gapir kim u yo'q aytmayman ko'z tegadi hmm, nega cho'chayasan vaqti kelib hammasini bilib olasan mayli pomila nima deysan yaxshiyam sen borsan omonjonim hozir yetib boraman ha azizim deb ko'zingga qarasang bo'lmaydimi turing san ishqilib tez yordam chaqiringlar yaxshi qiz jarohatlangan qizni dugonasi mumkin emas ahvoli doktor tekshiryapti jarohati uncha emas u bizdan hadeb mashinasidan telefon bilan hujjatlarni olib kelishimizni talab qilyapti dugonasi ekansiz olib kelib berarsiz hozir samira unga nima qilibdi bilmadim narsalarni olib kelinglar prima ish qilib shunaqa shekilli allo yo'q bu kamil emas marufaga sizmi e qo'ysa qo'yavermaydimi yur omadingiz bor ekan yaxshi qiz sal miyangiz chayqalgan qattiq qo'rqib ketgansiz komila qalaysan boshim sal og'riyapti xotirlamda mana telefoning sumkang menga hech kim qo'ng'iroq qilmadimi qildi nomeri chiqmadi uzib qo'ydi xo'sh kasalxonaga ketdikmi siz biz bilan borasizmi yo'q mashina samira sen bilan ortidan ketaver men birozdan keyin boraman ho'p bo'lmasa orqamizdan yuravering alisher aka qayerdasiz ha xudoga shukr, jarohat olmagan miyasi sal chayqalgan stressga uchragan deyapti. stress deysanmi <laughs> turgan gap avariyadan keyin samira hozir to'g'ri meni oldimga repetitsion zalga kelinglar nimalar deyapsiz yarim kechada-ya? soat necha bo'lganini bilasizmi komilani uyiga olib borib qo'shim kerak samira qizaloqim men hammasini tushunaman avariya shunaqa ishki qaysi tomonga bursang shu tomonga ketaveradi kutyapman ba'zi bir qog'ozlarga qo'l qo'yib berishinglar lozim zudlik bilan yaxshi unday bo'lsa hozir kelamiz yetib boramiz e xayriyat keldinglarmi o'zingni yaxshi sezyapsanmi rahmat yaxshiman ancha yaxshi unda o'tir yetar bo'ldimi komila endi tuyog'ingni shiqillat او خمه ایبان تیلی کامیرو آلده ده بوینگه آلده جا اونو که چخمه بودو گانین منو منو اخب کور ساید نخد yarim yilga kechikkan komilani mashinasidan topib oldim suyukligim samira men sizni chin dildan sevib qoldim ammo bu sevgimni sizga oshkor qilishga yuragim dov bermayapti sababi doktorlar menga bor yo'g'i olti oylik umring qolgan u yog'iga javob berolmaymiz deb aytishdi shuning uchun birga bo'lamizmi degan savolingizga keyin tushunib olasiz deb javob qaytardim olti oy umrim qolgan bo'lsa ham shu davrni siz bilan sizni yoningizda o'tkazish imkoniyatini bergin deb ollohga iltijolar qildim na iloj siz bilan hayotda birga qadam tashlash nasib qilmadi meni kechiring bu xatga olti oy bo'libdi ehtimol o'lgandir samira komila saidni qanaqadir qishloqda uni tog'asi choyxonachi bo'lgan qishloq bo'ldi boshqa hech narsa bilmayman aytmagan men uni albatta topaman biz uni topamiz ehtimol dadangga qo'ng'iroq qilarsan shunday og'ir paytda senga maslahat berar har holda otang bo'ldi bo'ldi hammasi yaxshi bo'ladi giyohlar solingan choydan ichsang ancha yengil tortasan yana bir tasavvur qilgina shunchalik ham yomon ko'radimi odam odamni u meni o'ldirmoqchi bo'lgan alisher aka buni gumon qilgan ekan komila meni badnom qilmoqchi yo'q qilmoqchi bo'lgan u hamma narsaga tayyor turgan bilasizmi u hamma yig'ib qo'ygan pulini o'sha suratkash uchun sovg'aga sarflamoqchi qanaqa sovg'a qanaqa pul ah, uni bir umrlik orzusi parijda o'z ko'rgazmasini o'tkazish ekan pulni nima aloqasi bor axir uni hamma xarajatlarini ko'tarmoqchi bo'lyapti bilasizmi buni qancha bo'lishini menga bo'lsa mashina olishim uchun yordam berayam demadi siz menga yordam berasizmi hm? hmm, mana ana endi undan qutulish yo'lini topdim nima keragi bor bizga undan qutulishni ma'ruf saidga tuhmat qilish yo'lini topgan komila esa bundan foydalangan hojat yo'q hammasiga men aybdorman bas qil o'zingni ayblaverma hammasiga meni g'ururim sababchi u bularni tekshirishga xalal berdi said bilan gaplashib hammasini bilib olsam bo'lardiyu bir paytlar otam bilan gaplashishga ham oy qilganman o'zingni bos hayotda doimo bo'lishgan hasadchilar shundoq bo'lsa ham buni kutmagandim komiladan yaxshi ham hammasi o'tib ketibdi hech nima o'tib ketgani yo'q men uni sevaman u meni sevadi shuncha vaqt birga bo'lishimiz mumkin edi mana shu eshik hozir kim kerak edi yaxshi qiz yaxshimisiz menga said kerak edi shu edi menimcha ustaxonasi ha said deng yaxshi yaxshi u kasalxonadan chiqib buyumlarini olib tushundim ketgandan beri hali ko'rganim yo'q rahmat arzimaydi qayerda aha yaxshi yaxshi rahmat rahmat rahmat aha alisher akang qo'ng'iroq qildi u saidni qarindoshlari qaysi qishloqda turishini aniqlabdi ketdik ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم o'zi rahmatiga olgan bo'lsin allohu akbar alloh alloh taolo qolganlarga sabr bersin allohu akbar alloh bo'ladi hozir Yaxshimsan qizim. Senga mana uni berib qo'ying degandi. Meni kechirsin, onu kutib ololmaganim uchun dedi. Biz keçe uni